فرق كبير بين انك تصبر صاحبك وبين انك تعيش المشكله الصبر حاجه مش بسهوله تقدر عليها سهل تقولها بس صعب تطبقها الصبر كلمه محتاجه نفس طويل وقوه مش موجوده عند كل البشر الصبر بدايه الطريق للثقة بالله الثقة اللي هتخليك تعدي كل صعب مهما كان فيها ايه يعني لو دقت ما اكيد هتفرج مش بيقولوا ان مع العسر يسرا ده وعد ربنا وربنا لا يمكن يتخلى عن عبده المؤمن مهما حاولوا يحطموك اصبر مهما كانت الظروف اصبر مهما طال الوقت انت لازم تصبر اصبر زي ما بتصوم بالظبط متأكد بإن المغرب هيقدل مهما طال الوقت ولازم تفتكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم